Jure, ga zingen. Ga zingen. de Frans, Tour de Frans. Daar is de Tour de Tour de Tour de Tour de Frans. Ja, ja. Fijne toon, het fijne toon. Daar komt ie. Geen idee. Geen idee. Eentje voor BFC, eentje voor Greenheads en eentje van... Weet ik niet. Nou, dat was de winnaar. We kunnen al inpakken. Ze zijn al los. Ze zijn al los. Ze zijn los. Eén eh, heuveltje van Utrecht, hè? De brugel. <laughs> Ja. dat was voor de rijden. Er lag geen heuvel. Ja, Hé, eh, hey, kijk eens, hij komt in de buurt. Jawel. Excuse me is een grote helikopter. Je moeder wil ook wat zien. Uh... Eh. Kan je het <laughs> zien, Sas? Papa, papa, Tour de France. Le Tour de France gebeurt één keer in het jaar. Ja, maar hij, hij komt hier nooit meer. Hier? Op Vijf jaar weer toch, Tara? Ah, shit. Back over there.